წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას არ მიდიდა პირდაპირ ღუინოზე გადასულიყავა ძალიან მოკლედ მინდა ვთ გაგაცნო რითაც საქართველოს ტურ ოპერატორები და თავისთავად ტურიზმის ინდუსტრია ცდილობს მოიზიდოს მცხოვრებიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან ზოგადად ტურისტები და ღუინის ტურიზმის კომპონენტი <clears throat> ამაში არის ძალიან მაღალი იმიტომ რომ შეიძლება არ იყვნენ ჩამოსულები ქვეყნის სტუმრები და ვიზიტორები ამ მიზნით რომ მხოლოდ ეგონისტურების მიზნით, მაგრამ არცერთი ადამიანი აქედან არ მიდის ან სულენიგად არ წაიყოს, ან ეთქმის არ გასინჯოს, ან თუნდაც ვახშისა და სადილის დროს არ მიიქოს სული. ეს სწორედ ამაზე გვაქვს საუბარი. დასაკვირველია ქვეყანა ძალიან მრავალფეროვანია ამ კუთხით. ეს ფოტო გახლავთ საქართველოს გადაღებული ხაშმის ვენახი არის საფერავის რომელიც შემდგომაზე ესე წითლდება და შეიძლება ცოტა არაბულები აქვს მოგიჩვენოთ, მაგრამ ეს ასე არც ფოტოშოპია და არაფერი. საქართველოში 40000 ჰექტარი ვენახი მდებარეობს, როგორც კახეთში, ქართლში, იმერეთში, გურიაში, აჭარაში, რაჭაში. ნელ-ნელა ის ისე გრუნდება სამცხის ვენახების განვითარება და ეკოლოგიური ჯიშები. საქართველოს ღირსშესანიშნაობებიდან რასაკურველია ეს არის ის რეგიონები, სხვა ტყეები, ნახევრად უდაბნო, რომელიც ესე იწყებს და მრავალფეროვანი აპარატა ქვეყანაში. ამაზე გითხრათ არ შეგაყვანეთ, რაც ამერთქვეთის ყველასთვის ცნობილია. უბრალოდ აი ეს სტატესის ხერხებია, რომელთაც პროტოტიპები ისეთამენ უცხო პროფესიონალებს და სავარაუდო მოგზაურებს, მრავალფეროვანი ბუნების მცენარეული საფარის იქნება თუ იშვიათი ფაუნის ასევე და დაცული ტერიტორიები, უძველესი ისტორიის, კულტურის, ამ ყველაფრის ერთად კომბინაცია და შეკითხვა. ამასთანავე, ამასთან ერთვის ის საინტერესო გადმოცემები თუ ლეგენდები და რომელიც განყოფილია საქართველოს ისტორიისაგან, არქეოლოგიური მემკვიდრეობა დასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი მრავალფეროვანი არქიტექტურა ახლა ვიდა აღმოჩნდა რომ ჩვენ თავად ქართველები ვცდილობთ ხოლმე სტუმრებს ყურადღება გამოახვილოთ ძველ არქიტექტურაზე რომელიც გამოიხატება ციხე-კოშკებით, ტაძრები, გამოქვაბული ქალაქები, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო მათთვის როგორც თანამედროვე არქიტექტურა, ისე უახლესი ისტორიის, რასაც გულისხმობ 50-იანი წლებიდან დღემდე. არის სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც სწორედ ამ მიზნით ჩამოდიან საქართველოსში, რომ შეისწავლონ და ათვალიერონ და შეიძლება ზოგიერთ წლებებიც კი გააკეთონ ამასთან დაკავშირებით. ფრესკული მხატვრობა ასევე ძალიან მრავალფეროვანია საქართველოს კუთხეების მიხედვით. ისე სკოლები, ძველი სკოლები ფრესკული მხატვრობის ერთმანეთს თითქმის არ გავს, რაც დავით გარესკინის ხმობს, სვანიც და უბისას და ასე შემდეგ. ხელოვნება და მასალური კულტურა ასე ყველა გამოყოფილი კომპონენტია ამ ყოველთვის. და რაც თავია ცოცხალი ეთნოლოგია. ამაში გულისხმობთ იმას, რომ დღესაც კი ადამიანები რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, შეუძლიათ იმგზავრონ რეგიონებში და ძალიან ბევრი საინტერესო აღმოაჩინო, რომელიც უცვლელი სახით არის დღესაც შემორჩენილი და რაც შეიძლება ვთქვა, რომ შეიძლება 500-1000 წელიწადი იყოს ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი ახალ შემონახულია. აი ეს ფოტოები გადაღებულია ხერსურეთში, სვანეთში, იმერეთში. ქვედა ფოტოზე არის როგორ მოიპოვებენ თიხას, ძალიან პრიმიტიული მეთოდები და შემდეგ მზადდება ქვევრი. თავად მეთორები ქვევრის აშენებას უწოდებენ და არა გაკეთებას. რამდენადაც ყოველდღე ამოწებენ 2-2 სანტიმეტრს შემდეგ აშრობენ. დამწონ ხაერზე გააფრთხონ განიერდესო და ხაერი უსიქოსო და ეს მთელი რიტუალი და ტრადიცია ტურიზმი სოფლად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმიტომ თანამედროვე საზოგადოება მოწყდა გარკვეულწილად ბუნებას უფრო გულისხმობ ძალიან დიდ ქალაქებში მცხოვრები ხალხი რომლებიც იმის გამო რომ ცოტ მოკლეშებულება აქვთ და არ აქვთ საშუალება დიდი ხისაკაც გავიდნენ შეიძლება არ გაჩნდეს სოფელი მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ყურადღება არის გასამახვილებელი ამიტომ ეს კომპონენტი ნელ-ნელა ვითარდება და თუ შევადარებთ დაახლოებით 2006 წლის მერე საკმაოდ განვითარდა ტურიზმის სოფლად რადგან მაშინ ინფრასტრუქტურა უფრო ნაკლებად იყო განვითარებული ადამიანები რომლებიც მიდიან ამ მიზნით სოფლად ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურად რომ თუ პირობებში უნდა იცხოვრონ, ანუ მინიმალური კომფორტი შეხამებული იმ სანახაობებთან და ღირსშესანიშნაობებთან, რომელიც იქელოდებათ აქტივობებთან, ერთად ქმნის სწორედ ამ ტურიზმის სფეროს ამ კომპონენტს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ტურიზმისთვის და ქვეყნისთვის კორპორატიული და ინდივიდუალური ღონისძიებები. აი გულისხმობა ამაში რომ კორპორატიული შეიძლება იყოს ძალიან მასშტაბური ეს არის მას ბიზნესის კომპონენტი რომელიც ნიშნავს meetings incentives conferences events და საქართველოსი ესეთი მასშტაბური ღონისძიებებისთვის ყველა ქალაქი არ არის გასაკურველი ამზად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის თბილისი ბათუმი თელავი შეიძლება განიხილებოდეს დანიშნულების ადგილად და განსაკუთრებით კახეთზე დავამხო ყურა დღევანდელ რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში ძალიან განვითარდა და ჩემი დაკვირვებით ძალიან შეხვიწა რეგიონებში სიარული და დაკვირვება თავად პროდუქტზე მომსახურების ხარისხზე და ტურიზმის ინფრასტრუქტურაზე კახეთი ალბათ მე პირადად შევაფასებდი როგორც პირველ ადგილზეა გარდა იმისა რომ უამრავი ახალი რამ დაიხსნა რომლებიც არაფრით არ ჩამოვარდება საერთაშორისო სტანდარტებს. და ეს უკავშირდება უშუალოდ ხუნის ტურიზმის და ხუნის ტურიზმის ინფრასტრუქტურას. ხალხური დღეობები და სამოქალაქო ფესტივალები ასევე განიხილება იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ ხოლმე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე და ამით მოვიზიდოთ სტუმრები. ძალიან ხშირად ტარდება თავისთავად ხალხური დღეობები, ისედაც ტარდება, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება სამოქალაქო ფესტივალებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ქვეყნის პოზიციონირებისათვის, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ღონისძიებათა კალენდარი, სადაც თქვენს გაგიადგილებდათ ამის წარდგენას და წარმოდგენის შექმნას, როდის რა იგეგმება და სა. ქართული სამზარეულო არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რადგან ძალიან ხშირად სწორედ მხოლოდ ამაზე ჩამოდიან სპეციალისტები, მოგეხსენებათ კვების ინდუსტრიას ახლა რომ უკავია ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ამიტომ მათაც აინტერესებს თუ გაუგონიათ э, ოდნავმაც ქართული სამზარეულოს შესახებ. Э, ძალიან ხშირად მასტერ კლასებისთვის ჩამოდიან თვითონ э, რომ ისწავლონ ერთი თუ ორი კერძის დამზადება, ამასთანავე ძალიან ხშირად ჩამოდიან ჟურნალისტები, რომლებიც უამრავს წერენ და თუ დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ მომართოთ და სიამოვნებით გამოგიგზავნით ამის ლინკებს, სადაც ინგლისურ ენაზე უამრავი სტატია არის ატათული. სამზარეულო გასაყრელია ღონის გარეშე საქართველოში წარმოუდგენელია და სწორედ ძალიან მოკლედ ღონის კულტურისა და ღონის კულტურის შესახებ. ჩვენი ასე ვთქვათ უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან არის ის, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, ბევრ ქვეყანას აქვს პრეტენზია, რომ არის ღვინის კულტურის ქვეყანა და პირველი ვაზი იქ ან კულტივაცია ექნება. მაგრამ ჩვენთვის რა რიგ შეგვიძლია რომ ამაზე თამამად ვისაუბრო, არის ის რომ საქართველოში შემორჩენილი არის მეღვინეობის კულტურის უცხოტი ისტორია. ანუ ის რა საუკუნეების წინ დაიწყო და განვითარდა, ამის სიწყვეტა არ ყოფილა ქვეყანაში. და სწორედ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას დამოჯერებლად ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოს ნამდვილად ხუინის აკვანია. სპეციალისტები ამის შეხედულის სტატებიდან რომლებიც არის ხუინის ტურიზმის მარკეტოლოგები, ძანცნობილები და უზარმაზარი საქმე გაკეთებული ფაქტიურად ინგრედიენტზე არაფერისგან შექმნეს ძალიან სერიოზული ღვინის ტურიზმის ობიექტი და ინფრასტრუქტურა. ისინი გულჩევდნენ ხოლმე, რომ თქვენ გაქვთ ყველაფერი, თქვენ გაქვთ ისტორია, თქვენ გაქვთ მასალური კულტურა. ვინასთან დაკავშირებული უამრავი ფაქტი და ყოველთვის ეცადეთ, ყოველთვის ეცადეთ საკმაოდ გამაჯერებლად თქვათ ქართულოთა და ინგლისურა დასაკურველია გულისხმობ, რომ საქართველო იხმარეთ ეს სლოგანი George the Cradle of Life. და მას ვითვალისწინებთ ხოლმე და არ არის ეს თამამი გამომთქმი ეს რეალურად ასეა მარცხენა ფოტოზე ეს არის უძველესი ციფრების გამოსახულება შემდეგ მეორე ფოტო არის ასე თქვათ აი ქვევრის წინაპარი ანუ ეს არის სანამ ქვევრად ჩამოყალიბდებოდა უძველესი ღვინის უძველესი ჭურჭელი აა რამდენიმე ფრაგმენტია მოტანილი შეჯარებისთვის აგრეთვე საწნახელი და რამდენიმე ფრაგმენტია მოტანილი იმისათვის რომ როგორ შეიცვალა ფორმა, მაგრამ ესთეტიური მხარე ყოველთვის არსებობდა. თუ აი ზედა ზოლში, შუაში მდებარე ფოტოს შეხედავ, გამოსახული არის ყურძნის მარცვლება. ეს ინახება ეროვნულ მუზეუმში, როგორც ჩემამდე გამოსულა აღნიშნა. აა ყოველსა საშუალება იყოს, თუმცა ციფრები არის ლაბორატორიაში და ყოველთვის არ არის საშუალება მათი ნახვის. ჯერ კიდევ გინდება მორფოლოგიური ანალიზი და აპოლოგრაფიული ანალიზი ამ წიწების. ძალიან ხშირად ჩამოდიან ეს ხოლმე სპეციალისტები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ხვინის ისტორიის მკვლევარად, ეს არის პატრიკ მაკოვერნი, რომელიც აერთხელ იმყოფებოდა და დაბრუნებული ვარ უახლოს მომავალში, უკვე იქნება სპეციალური ანგარიში იმისა, თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს წესები. ხოინდა სუფრის ტრადიციები, ეს არის ის, რაც ამ იმდა დაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის სტუმრებს, რომ შეიძლება ითქვას ადამიანებმა ცხოვრების წესი შეიცვალეს და თავიანთი ყოველდღიური ყოფა დაუკავშირეს სუფრის ტრადიციებს. ამაში დიდი მნიშვნელობა თამადობის ინსტიტუტს და სადღეგრძელოებს. ხალხი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფია და იგძნეს ასე თქვა შეისწავლეს ეს ძალიან ხშირად მიგენა თავის ახლობლებსაც უზიარებენ გამოცდილებას. მე ვფიქრობ, რომ სწორი თავი არის ეს, როგორ იქნება ჩვენი მხრიდან წარდგენილი მე გულისხმობ აბსოლუტურად ყველა გარემოს ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ანამდე ნებისმიერ ადამიანებს, რომლებიც არიან თავის ქვეყნის ელჩები. საქართველოს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი, ეს არის საერთაშორისო ადგილობრივი ტურისტებისთვის. როგორც წესი ხდება ხოლმე სეგმენტაცია, თუ თქვენ გეკნევათ ხოლმე საშუალება ტურისტულ გამოფენებზე, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში ტარდება, შეხვდეთ და ელემენტარულ კითხვებს დაგისცემთ, ყოველთვის რასაკურველია ჯობს იცოდეთ საქართველოს შესაბამება თუ არა მათ ინტერესებს. რა თუ მოინდომეს ასაკურველი ვეშაპებზე დაპირება ესეთი ყოფილი ხოლმე, იმიტომ რომ არ იცოდნენ და ასაკურველი თვითონ ეს ის ქვეყანა ამბობს ან კიდევ საჰარის ტიპის უდაბნოები. ესეც არა, მაგრამ სხვა უამრავი რაღაცაა და ძალიან მრავალფეროვანი. ეს ჩამონათვალი, რაცაც ეხა წარმოგიდგენთ, ეს არის სრული სრული რეალობა. ანუ ესეთი ტურისტული პროდუქტის შესაბამისად ეს არის აბსოლუტურად განხორციელებადი როგორც დაცულ ტერიტორიებში, ისე რეგიონებში, მთის კუთხეებში და ამიტომ ამის შესაძლებლობები არსებობს თავისი აღჭურვილობის და პროფესიონალური გამყოლების ასევე კომპანიების მეშვეობით. აა ქართნა აქ რამდენიმე ლინკი წამოიღეთ სადაც საშუალება არის რომ აი უახლოს უახლეს ინფორმაცია ქართული ღვინისა და ღვინის ტურიზმის შესახებ შეიძლება იყოს მოძებული როგორც ქართულ ესე ინგლისურ ენაზე ეს გახლავთ საქართველოს ღვინის რუკა სადაც არის სეგმენტაცია გაკეთებული რეგიონების მიხედვით და მიკროზონების მიხედვით სადაც სადიდება პრომეტი თეთრი ყურძენი ასევე შავი ყურძენი და მოიცავს პრინციპში თითქმის მთელ საქართველოს მთიანი რეგიონების გარდა თუმცა რაჭა მას განიხილება მთიან რეგიონად სადაც ბაზი იზრდება დაახლოებით 300 მეტრიდან და 1000 ზღვიდან 1000 მეტრამდე კი არის ამითი არის რაჭის ისუათი ბაზის ჯიშების უნიკალურობა ზუსტად ამაში მდგომარეობს. დღემდე აღმოჩენილი და აღიარებული, რაც უკვე ცნობილი არის, ეს არის 500-ზე მეტი ჯიში. 500 პლუსით დავწერეთ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე რაც ვიცით, რომ არის, ეს არის 525 ჯიში, რომელიც აღწერილია და გარდა ამისა ძალიან ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა და ერთ-ერთი არის საგურამოს ბაზის გენოფონდი. რაც არის ის, რომ 500 ენთუზიაზმი ადამიანებმა შემოიერეს წელი საქართველოს და შეიძლება თქოს თითეული კალამი აგროვეს იმისთვის რომ უკვე გადაშენებული დაკარგული ჯიშები მოეტანათ ერთად გაეზარდათ და სანახაობრივად ძალიან ლამაზი და საინტერესო ადგილია ეს ყურძნებიც იქ არის გადაღებული თანაც კარგად არის მოვლილი და ყველა ბაზის რიგს აქვს თავისი მინიშნება ამიტომ რჩევისთვის, როდესაც პროფესიონალები ჩამოდიან, ძალიან კარგია რეკომენდაცია გაუწიოთ, რომ საგურამოში არსებობს ასეთი ვაზის გენოფონდი, სადაც თავმოყრილია აქამდე დღემდე შესწავლი გამოჩენილი ქართული ვაზის ჯიშები. 8000 ფთველი ეს უფრო მარკეტინგული სვა არის ჩვენი მხრიდან, რადგანაც ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიც მე-6 საუკუნეში მარმელის როლზე დანდროიგორის ნასახლარში აღმოჩნდა სწორედ ეს უძველესი ღვინის ჭურჭელი და წიწები და შესწავლის საფუძველზე ვაზის კულტურულ ამსახეობას მიტის მინისფერას საფუძას მიაკუთვნებენ თემები. დღესაც კი ვიმდინარეობს არქეოლოგიური გათხრები და რომელსაც საკმაოდ ანალიზით აკეთებას დიდი დრო ჭირდება და ეს არის საქართველოს შემთხვევაში ალბათ როგორც ვიხათ 30 50 წლიანი პროექტები იმიტომ რომ სულ ძალიან ხშირად ახალ-ახალი აღმოჩენებით გვახსენებენ ხოლმე თავს არქეოლოგები და ამიტომ გადაწყვეტ მარკეტინგულად დაგვექმნია რაკი მე-6 საუკუნეა ჩვენ წელს აღწონდეს ნიშნავს რომ გადავთვალოთ გამოვიდა რომ 800 თოლი ქონია საქართველოში და ამ ძალიან ხშირად მიყენებთ ყურადღების მისაპყრობად ქონის ისტორიული ჭურჭელი აქვს სხვადასხვა პერიოდის ამი მათ შორის არის ზედა ზოლში მეოთხე სადაც სავარაუდოდ უფრო ვაზის ყურძნის მარცვლებით არის დეკორირებული აღწერილიდან ეს ყველაზე ძველია ამაში ძალიან სასიამოვნოა რომ დღესაც კი ღონის დეკორატორული ჭურჭელი ხაც მოიპოვება სხვადასხვა მაღაზიებში თუ სახელოსნოებში საკმაოდ გემოვნებით არის შესრულებული აქ ახალ სტატისტიკა ღონის პროდუქციის განვითარების მაგრამ სტატისტიკა მოიცავს 2013 წლის საბოლოო ჯერ არ გვაქვს მაგრამ წლის ბოლოს გვექნება ანუ თეთრი და წითელი ვაზის ვენახების განვითარების სტატისტიკა. შემდეგ ექსპორტის დინამიკა, რომელიც როგორც ვთქვათ, უკანასკნელ და დაახლოებით უკანასკნელ 10-12 წელია ინტენსიურად იზრდება კალკულუარდნის შემდეგ. ეს არის ქვეყნები ექსპორტის, ანუ სადაც ქართული ქვეყნების ექსპორტი, ესეც საინტერესო შეიძლება თქვენთვის იყოს. ამინარია ყველაზე მომხარებელი ქართული გონის და რაც არა უცნობად მოგეჩვენეთ ის რაც აქ ჯერ კიდევ არაა მაგრამ დარწმუნებული ვარ დაემატება წელს ბოლოსთვის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ინტენსიურად შედის ქართული განსაკუთრებით ქოჩდაყენებული ნატურალური ხუნა მიუხედავად იმისა რომ იტალია საფრანგეთი ესპანეთი და პორტუგალია თავად არიან ძალიან დიდი მწარმოებლები მათაც აინტერესებთ განსხვავებული და განსაკუთრებით საქართველოს დაყენებული ხუნაები ამიტომ მათ უკვე ასეთ ბაზარზე გარკვეული ადგილი უკავიათ. ეროვნული ღვინის ეროვნული სააგენტო, ასოციაცია ქართული ღვინო, ღვინის ტურიზმი ჯგუფები ინტენსიურად მონაწილეობენ საზღვარგამარეთ გამოფენებში, რამაც სწორედ ამ ცნობადობამ განაპირობა ეს ინტერესი, შემდეგ მათი ვიზიტი საქართველოში და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ვახერხებთ რომ შეიქმნას უკვე ქსელი უნდა კონტაქტები, სადაც მათთან ერთად შესაძლებელია ქართული გული გაყიდვა ამ საკმაოდ რთულ ბაზარზე, რთულ გულისხმობ, იმიტომ რომ კონკურენცია ძალიან მაღალია თავისთავად. ქვევრში დაყენებული ღვინო რატომ არის გარდა იმისა რომ ნატურალური თუმცა რაიმე არის აროში შეიძლება რაღაცას ინდუსტრიული ღვინო უფრო მოწონდეს დასალევად ვიდრე ქვევრში დაყენებული ნატურალური მაგრამ ისე ვიფრთები იმას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიმყოფებოდით იქაური ტურიზმის ტურიზმის მოდელების შესასწავლად და ძალიან ბევრმა ღვინის ტურიზმის მარკეტინგის სპეციალისტმა გვირჩია რომ იმდენად მაღალი კონკურენცია მთელ სოფლიოში და ზოგიერთი ხოლმე იმდენად იაფოდეს ეს არის შეიძლება ჩილეს ხოლმეები ახალ ზელანდია სამხრეთ აფრიკა ჩრდილოეთ ამერიკა დასავლეთ ევროპა ასევე სამხრეთ აზია რომ შესვლა ბაზარზე არის ქართული გონისთვის ძალიან რთული მაგრამ თქვენ გაქვთ ისეთი რამაც არ არის არ აქვს და მარკეტინგის თვალსაზრისით წინ წამოწიეთო ქვევრის ღვინოები და დანარჩენი უკან მიაყოლილეთ აი ზუსტად ეს იგულისხმება როგორ მივიპყროთ ყურადღება და შემდეგ როგორ გავიმკვიდროთ ადგილი. ამიტომ დღეს ძალიან აქტუალური გახდა ეს საქართველოს სულ 4 მიკროები არსებობს სპეციალისტები რომელთა ქოვრები ძალიან მაღალი ხარისხის არის და ინტენსიურად გააქვთ უცხოელები ყიდულობენ მაგალითად უკვე წლებია არსებობს განოცდილება სლოვენიაში, იტალიაში, იაპონიაში, საფრანგეთში და ესპანეთში, სადაც საქართველოს წარმოქმნილ ქოვრში აყენებენ როგორც იქაური ჯიშების, ქართული ვაზის ჯიშებისგან ღვინოს. და ძალიან ხშირად ფოტოსაც აწერია ხოლმე, რომ ეს ქვევრი გამზადებულია საქართველოში, ჩამოტანილია ამადან ქვეყანაში და ღვინო გამზადდა იქ. და სამწუხარო ფაქტი არა 4 მეკოლა რომ არსებობს და ხან ნებისმე თქვენთაგან საერთოდ რომ უნდა ეს ქვევრი შეუკვეთოს დიდი ზომის ქვევრებს უნდა ყლაპარაკოთ. მათ აქვთ სიები და შეიძლება თქვა რომ იცით 2016 წლამდე ან წინასწამდე მე დაკვეთავ რომ ვეღარ ვასწრებ ფაქტიურად რაც ერთის ხრის კარგია მაგრამ ეს ძალიან <clears throat> საყურადღებო ფაქტია და ამის მომიცის ყურადღება იმისათვის რომ ეს ადამიანები საკმაოდ ხანდაზმულები არიან და მათ გადასცენ თავიანთი ცოდნა გარკვეულ ჯგუფებს შეიძლება თამამობას ამაზეც არის საუბარი ესეთი პროექტი ესე არსებობს იყავთოში ვიყავთ იმიტომ რომ თავისთავად ქვის ისტორიას უკავშირდება რომ იქ აშენდეს საჩვენებელი სახელოსნო რომელიც იქნება ასევე სასწაულო საგანმანათლებლო ეს ეს ლიდიკული გადასვლა არის რომ ვაზიდაფინ რასაკოველია ქართველებისთვის ეს არის ხელოვნებაც რელიგიაში არქიტექტურაში ყველგან მუსიკაში და ამ ბაში ყველაფერში ასახული ისე ქართულ სამზარეულოს უფრო მეტი უკვე პრაქტიკული კუთხით გულისხმობ იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხვინისა და კერძების შეხამებას. და ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ ღვინის ქვეყანა ვარ, გარკვეულწილად ეს დაიკარგა. დაიკარგა რატომ? იმიტომ რომ არსებობდა ნამდვილად რაჩენ ძლიერ ამაჯერებია თქვა მე თვითონ წელთანავლობაში მუშაობდი ღვინისა და კვების ეთნოლოგიაზე და მაშინაც იყო კერძები რომელთა ერთადაც ან წითელ ღვინოს, ან ვარდისფერ, ან თეთრ ღვინოს არ მიატანდე ხოლმე იმის მიხედვით, როგორ გემოსტოვებ და და სხვათა შორის დაგიკვირდებათ, ეხა, როდესაც ესეთ მრავალფეროვან სუფრებზე არის უამრავი კერძი, ძველად საქართველოს ქართველები არ მიიქმნებდნენ ერთდროულად შეიძლება რძის პროდუქტს და შეიძლება ხორის ხორს ან ცხვრის ხორსაც ვნებდა ორგანიზმს. და მე თუ გითხრათ ამაზე უკვე მუშაობენ სპეციალისტები, ანუ ინსტიტუციები, რომლებიც მომავალში ხალხი ალბათ ამას გარკვეულწილად მიაქციეს ყურადღებას და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ღვინის წარმოქმნის გასინდვისა და შეხამებისთვის. ღვინის ტურიზმი იმკვიდრებს თავს, ეს გახლავთ ფოტო ქვეყნის ღვინის სიმპოზიუმიდან. რომელიც პირველად ჩატარდა 2011 წელს საქართველოსში და ითქვა რომ ორ წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს ეს ბოლო ფუჯვარი უკვე 2013 წელს გადაღებული სადაც მონაწილეობდნენ სოფლიოს ძალიან ცნობილი ღვინის წერლები ღვინის განმანათლებლები ასე თქვა სპეციალისტები იმპორტიორები და ქართულ მეღვინეებთან ჰქონდათ ინტენსიური შეხება მათთან ერთად იმგზავრეს და დათვალიერეს არაერთი საინტერესო ადგილი საქართველოში და ზოგიერთები იყვნენ ბლოგერები, ან თავის ბლოგერზე წერდნენ. აა დელეგაციაში იყო ამას ძალიან ცნობილი ჯულია ჰარდინგი, რომელიც ჯენსის რობინსონთან ერთად წერს წიგნს და ფაქტიურად ამაზე უფრო მაღალი კომპეტენცია ითვლება, რომ სოფლიოში არ არსებობს. და მღვიმის ატლასში საქართველოს შევიდა აა ასე თქვა ძალიან დიდი ადგილი უკავია რამდენი რამდენი მეკვეთე და ხო ეს სიგრძეა გამოსთვის დათმული. ასევე აქ იმყოფებოდა ალის ფერინგი, რომელიც არის ავტორი ციგნისა სრულქმნილი ხუნიო, რომელიც ენთუზიასტთა მიშოვით ითარგმნა ქართულად და ეხლა შეიძლება კიდვა თვილის სხვადასხვა მაღაზიებში. და მათ შორის იყო რამდენიმე ტელევიზია, რომელსაც გააშუქეთ საქართველო და ღვინის კულტურა. ცალკე ადგილი უკავია საქართველოს მონასტრის ღვინოებს, ანუ რაიგული სხვება. მონასტერს ძალიან დიდი როლი მიუძღვით იმაში, რომ ქვევრის უნდა შეინარჩუნოს და არ დაიკარგოს და ზუსტად იმ მეთოდით აყენებენ ღვინოს, როგორც ეს იყო წარსულში, არoverline აბსოლუტურად არაფერს და ითვლება რომ არის უსუფთავესი და ძალიან დახვეწილი. ღვინის საერთაშორისო გამოფენებზე ქართული მონასტრის ღვინოებმა არაერთხელ პირველი ადგილი დაიკავეს და მედლები დაიმსახურეს. თუმცა ეს წარმოება არ არის ძალიან დიდი და ძალიან იშვიათია. და როდესაც სპეციალისტები ჩამოდიან, ხშირად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს შავნაბადის, ალავერდის, გასავლის საქართველოს მინისტრებს ხშირად მივიყვანოთ და ეს უნიკალური ღვინო გავასინჯოთ ხოლმე. საოჯახო ღვინოები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს უფრო აინტერესებს იგივე ოჯახები იმერეთში იქნება კახეთში ძალიან ბევრს აქვს მოქმედი მანაზანი და თავისთვის აყალიბენ და ცოტა ზედმეტი რო შემოთხოვნა ზოგჯერ ყიდიან ხოლმე და ძალიან საინტერესოა ზუსტად ეს ძველი საწნახელები, ქვევრები, თიხი დახურული, იგივე ქვევრის მოხდა და თავისთავად დაწურვა რამდენად ყველა სისხლში აქვს. ცირე და საშუალო ხმის მარნებში გულისხმობდი ისეთებს, რომლებიც არა ეს არ არის ინდუსტრიული ღვინო, მაგრამ წელიწადში შეიძლება 20000 ბოთლი მაინც კონდეთ, რაც არც ძალიან ცოტა და არც ძალიან ბევრი, რასაკვირველია. ესენი არის კატეგორია საქართველოსში, რომლებიც ძალიან უთხრიდებიან თავიანთ იმიჯს, მათი ამოცანარი რომ დააყენონ მხოლოდ სუფთა, ნატურალური ღვინო, ასაკვირველია იდეა ხოლმე. მაგრამ დაიჭრა თვალდება. ძალიან საინტერესო ფაქტი ისაა, რომ ქორის ღვინის სიმპოზიუმის შემდეგ პატარა ცივი მეწარმეებმა გაყიდეს ფინა და უკვე გაუთავდათ და აღარ არის და მოთხოვნა არსებობს და ერთ-ერთი მეუბნებოდა რომ მე უკვე დაკვეთა მაქო 2013 წლის ფინაზე რომ ის ჯერ არ დაიწერა. ყველაც კარგი ფაქტი არის ზოგადად. ქონის თანამედროვე საწარმოები და მარნები გარდა ამ ფოტოებისა ჩამოწერეთ ლინკები იმისათვის თუ დაგჭირდებათ შეიძლება ეს პრეზენტაცია აღწერთოთ ინფორმაციისთვის ამბობთ მაგრამ შევიტანეთ ის ღვინის ის საწარმოები, რომლებსაც ამავე დროს გააჩნია ღვინის ტურიზმის ინფრასტრუქტურა. თავისთავად ძალიან ბევრია ღვინის მარნები, მაგრამ რომლებიც ზათარიან ღვინის ტურისტი მიიღონ, სადაც არის კვების ობიექტი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც მომსახურე პერსონალი საუბრობს ინგლისურად, მათ აქვს სპეციალური ინვენტარი, ცოდნა და გამოცდილება, ესეთი ძალიან ბევრი ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ თუმცა ამაზე დიდი მუშაობა მიმდინარეობს. დროის სიმცირის გამო მე ყველა დეტალს ვერ ჩავხმავდები, მაგრამ არსებობს ღვინის ტურიზმის განვითარების ხედვა, მარკეტინგული გეგმები, ღვინის ტურიზმის სტანდარტები, რომლებიც შეგიძლიათ მოგვიანებით გადახედოთ და თუ შეკითხვები გექნებათ, მე დავიწყოთ კონტაქტებზე, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ იმეილით მოგწეროთ. ჩვენი გუნდი საუბრობს ქართულად, რუსულად და ინგლისურად და იმეილით შეგიძლია ამ ენებზე გიპასუხოთ. ეს არის პროცესი ფინისტურიზმის განვითარების, ვინ საქართველოსი მოგზაობა განსაკუთრებით ქართსა და კახეთში უკვე არსებობს ფინის გზის ნიშნულები. აა მაგრამ ეს ნიშნულები არის მხოლოდ ისეთ ადგილებთან, სადაც გარკვეული ინფრასტრუქტურა არსებობს და კიდევ უამრავი რაღაც არის ამ სფეროში გასაკეთებელი, რაც ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება ეტაპობრივად. ეს ინგლისურენაზე იყო დაწერილი რეკომენდაციები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ღვინის თურაიმაში ხება, თან ვინც ვინოს კიდის, ვინც არის მიწოდებელი იგივე კვების ობიექტი ღვინის, მათთვის არის წესები, რა უნდა იცოდნენ, რა უნდა გაითვალისწინონ, რა მოთხოვნილები არსებობს და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ შექმნით ღვინის ტურიზმის გიდის სტანდარტი და ეს არის ჩვეულებრივი გიდი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც 15 მეთხოვება და უფრო მეტი ცოდნა ესაჭიროება. აა განცხადებს სამინისტროს და უახლოეს მომავალში დამტკიცდება სტანდარტი და შემდეგ უკვე სწავლება მოხდება უმაღლეს სასწავლებლებში ამის მიხედვით. ესეც არის ასევე მოთხოვნები ღვინის ბარებთან და ღვინის რესტორნებთან. ამ ყოველთვის დაკეთება იმისთვის, რომ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია. და პირველი რომ იგივე თავი არ შევიცხინოთ და მეორე რასაკურველია ქვეყანაში ადრე თუ გვიან პროფესიონალიზმი ამ დარგში დამკვიდრდეს. აგი ეს ახალ ზუსტატის ჩამონათვალი, სადაც ღვინის ტურიზმის ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული, რაც მოიცავს. რა უნდა იყოს ეს? ეს უნდა იყოს მარანი, რასაკურველია მაღალი ხარისხის ღვინო, კვების ობიექტი, რელიგიის შესანიშნაობა, რომის დათვალიერებასაც შეიძლება თავი თავად იმ ობიექტზე პატარა ექსკურსია ჩაუტარდებათ, ეს გარშემო შეიძლება იყოს ასევე ვენახი და ყოველთვის შეხება, ასე თქვა, გულისხმობ ყოველთვის გასიდვა. ეს გახლავთ რამდენიმე ფოტო კახეთიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, კახეთი საკმაოდ განვითარდა და ყოველ წელიწადში 2-3 ჯერ ახალი საინტერესო ობიექტები იხსნება. ეს გახლავთ ნაფარეულის კუპების მარანი, სადაც არის ძალიან მიმზიძველი, ესეთი მარტი სასტუმრო რესტორანი, აივნიდან გამოდიხართ და უკვე ვენახია ძალიან ამაზე, სადაც გარემო დასვენებისთვის კარგია. სამწერისთვის ფონის გასასინჯად და შესასწავლად. აა მარცხენა ფოტოზე ზედაზოლში ეს გახლავთ ახალი უკაცრავად შუაში როელ ბატონი რომელიც ყვარელში გაიხსნა მარცხენა მხარეს არის შატონერე დივაიყავთო და ქვედა ზოლში მარცხნივ ეს არის ფაქტობრივად პირველი ვაინის სპა საქართველოში ეს არის ესპანეთისა და რუსეთის ინვესტიცია რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა სადაც ძალიან თამამად შეიძლება ნებისმიერი დონის სტუმარი სტუმარს შეესთავაზო და რეკომენდაცია გაუწიოთ იმიტომ რომ ვიყავით კიდე დავთვალიერებთ და ყველანაირად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს გახალთის ღონისძიებები 2013-14 წლის, რასაც ღონისძიება უამრავ ჩატარდა, მაგრამ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ფესტივალები იქნება, სიმპოზიუმები თუ გამოფენები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ასევე პრესტურები, პრესტურები ჟურნალისტებისთვის და ტუროპერატორებისთვის. აა ჩვენ ერთ-ერთი საამაყო რაც გვაქვს 2014 წლისთვის არის ის, რომ არსებობს ღვინის ტურიზმის კონფერენცია, რომელიც არის მოძრავი, აქვს 5 წლის ისტორია, უკვე ჩატარდა ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ხორვატიაში. ორი წელი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ წარმოგვეყო ასე თქვა მოგვეპოვებდა უფლება საქართველოში ჩატარების. ერთობლივი ძალისხმევით, როგორც სამთავრობო ისე კერძო სექტორის, მარტის ბოლოს საქართველოში ჩატარდება ეს 400 კაციანი ღონისძიების კონფერენცია და მონაწილეობას მიიღებენ სპეციალისტები. ყველაზე დიდი მომხმარებლები, ვინც არიან საქართველოში, არამარტო ექსპორტის კუთხით, არამედ თავისთავად ვინ არიან ზღვის ტურისტები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, ესე იგი უკრაინა, პოლონეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, იაპონია, დასავლეთ ევროპა და ჩრდილო ამერიკა. აქ მინდა აღნიშნო დიდი ბრიტანეთი შეიძლება ციფრებით იმ რაოდენობის ხალხზე არ ჩამოდის, მაგრამ საერთოდ აღიარებულია, რომ თუ ლონდონმა გაღიარა როგორც ღვინის და ღვინის ტურისტი ეს ნიშნავს, რომ თელის ოფლიო გაღიარებს, მაგრამ იქ ხდება ასე ვთქვათ ყველაფერი სერტიფიცირება ტიტულების მინიჭება, ღვინის გასინჯვა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და წელს უკვე სექტემბერში მომდენო კვირაში ჩამოდის ძალიან დიდი ჯგუფი ითვლება მსოფლიოში მომერფებელი ღონის ტურიზმის კომპანია არბლასთანებს კვარტი და მესამე ჩამოდან უკვე სხვადასხვა შემადგენლობით რადგანაც წინა წლების ღონისძიებები ჩაერთვალა ძალიან წარმატებულად ეს არის მოკლედ ეს ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, იგულისხმება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც არის მთელ საქართველოში, ბრენდ სასტუმროები, ასე კონკრეტულია. თავისთავად მარნების პატარა სასტუმროები, რასაც მე თვითონ ცოტა შეცნობ ხარ შატოებს ეძახიან ამჯამად. და ძალიან კომფორტულად მოწყობილი პატარა სასტუმროები და საოჯახო სასტუმროები, ეროვნული პარკები, სპა, ღონისბარები და ღონის ესტორნები, რომელიც საბოლოო ჯამში ერთად კრავს ღონისტორნის კომპონენტს და ისე წარადგენს ბაზარზე. ზავი კომპანიები, რომლებიც ამჟამად მოქმედებენ, სულ იცვლება ეს რიცხვი. მაგრამ თუ და